kuuliza eh, ziko sura mbili, wengine wanasema haki za binadamu, wengine wanasema ah, ziendelee. Nisikie msimamo wako. Of course siwezi kusema msimamo, uh, mtazamo wako. Kama taifa tunabidi tutoe tamko kali dhidi ya kitu kinachoitwa haki za binadamu, ushoga. Upi msimamo kuhusu nini? Swala la ndoa za jinsia moja kama taifa. Mimi naamini katika Biblia. Biblia inasemaje? eh, Biblia inasema aujui Biblia inavyosema Eh, nataka kujua kwenye hilo. Mimi naamini katika Biblia mm. kwamba Biblia inasema kuhusu Biblia inasema kwamba mume atanchana wazazi wake na atambatana na mke wake watakuwa mwili mmoja. Mm. That's my, my point about, he, about marriage. Hii ni kauli ambayo inatoka kwako shoga ifai, Kwamba mimi naamini katika Biblia mm. na mambo mambo ya kwamba mm. wao wanataka kufanya nini, wanataka kufanya nini mm. kimpango wako. Kwa hiyo shoga hufai. Kimpango wako. Wewe unaotaka kwanza nashangaa kwa nini umeleta hilo swali. Eh, nataka kujua kwa sababu misimamo ya dunia si... sasa inataka, wengine wanasema kwamba tutawasaidia labda kukiwa na masharti haya. Wewe unasemaje? Ah, sidhani, sidhani. Nimeona statement za nchi nyingi za Afrika, nimeona statement ya, ya nchi yetu hapa, nimeona statement za wapi. Hii mambo ni bargaining kubwa sana all over the world, lakini ninafikiri kitu kimoja mm. Nafikiri kitu kimoja mm. Nchi ikisimama, dunia ikisimama katika mm. eneo la Mungu mm. Kuna baadhi ya mambo hayawezi kupata mjadala katika dunia mm watu wamrudie Mungu, na mimi wosia wangu ni kwamba watu warudi kwa Mungu, ningependa, watu wamwabudu Mungu. Ningependa Mheshimiwa Lema, kwa maneno yako mimi ningefarijika kwenye hiyo kamera, useme ushoga haufai. Mheshimiwa Lema, kwamba ushoga haufai, dhambi haifai. Kwa nini ushoga? Dhambi haifai. No, yani, yani kuna, kuna kitu nyie mnaki mnaki mnakifanya mnakifanya, niseme kitu gani? Kuna especially waandishi wa habari uh, kuna vitu pengine visinge kuwepo kabisa mm lakini ninavimobilize chochote ambacho ni dhambi kwangu mimi Kama una, kwa mfano mimi kunywa pombe ni dhambi haifai. Kwa mfano mimi kuua ni dhambi haifai. Kuwa CCM ni dhambi haifai. Na kwa ushoga pia ni dhambi yoyote ile kwangu mimi haifai. Sio kigugumizi. Yaani, nachotaka kusema ni kwamba sitaki ili jambo kwangu ulio spesifiki na mnapofanya haya mambo kuwa specific mnaya, mnaya, mnaya, mna, mnaya eh, amplify mnaya ampli, lakini naweza nikasema hivi mimi siwezi kuona mtu anaumizwa ama anauawa kwa sababu ni shoga. yani siwezi kuwa sehemu ya sheria ya mtu auawe kwa sababu ni shoga, siwezi. yani nikiona wewe unataka kumuua shoga, mimi nitakupinga wewe unayetaka kumuua shoga. Nachosema ni kwamba wana haki ya kuishi. Kwa hiyo shoga wakitapakaa wala kuna tatizo. Wewe wewe unataka kuwaua. Wewe wewe unataka kuwaua, wewe una mamlaka gani? Yaani wewe unataka kuwaua ama kuwa, kuwa, kuwa, yaani, yaani kwangu mimi ni kwamba hivi hawa watu wameamua kufanya mambo haya. Wewe hupaswi kuwa, hupaswi kuchukua mkono na kuwaadhibu ama kuwakata ama kuwaua. That na mimi that's one I cannot agree. Ah, eh. Lakini unaamini katika Biblia umesema. Ndio. Eh, na mwanaume kuoa mwanaume ni shughuli kidogo. Biblia haijawahi kusema wakati mapanga, haikuwa kusema wauawe, ah, haikuwa Biblia kwamba akiua kwa upanga ah, No, no, no, hujasoma Biblia wewe. Umesoma Sunday school wewe. Imesemaje hiyo? Alipo wewe umesoma wewe Biblia. Nyanda tukiana hajasema ukiwa Eh, Yesu alivyokuja akasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa wewe unaongelea agano la kale, lakini Yesu alivyokuja akasema bwana, nimekuja kurekebisha torati kidogo. Kwamba eh, ukipigwa kwa ukipigwa kwa fili ah, ah, sikiliza, ukipigwa kwa fili mm. geuza upande wa nini mm. wa kushoto, sio mm. ugeuza upande wa kushoto Lakini alisema ukipigwa kushoto, Yesu akusema ufanye nini mm pengine Yesu alitaka ujiongeze. Sasa siwezi kumsemea Yesu leo kwa sababu sina, lakini nachosema tu ni kwamba nachojaribu <laughs> nachojaribu kusema tu ni kwamba <laughs> naomba niseme tu kwamba eh. hakuna mtu anayepaswa kumhukumu mtu kwa kumkata panga. Mm. Ah, no, no, no. Asante, karibu sana Arusha. Sijui kama namfahamu vizuri. <laughs> Asante sana.